Ich mag ihn gern bei mir, im südseitigen Ochsengarten, im herbstlichen Nachmittagslicht die Sense schwingen sehen. Wie er bedächtig arbeitet, die Dämmerung erwartet, die Hände in den Rock, wenn's kühl wird, in die Stube geht. Bald trinkt ein Lichtstrahl durch die Zweige im Herbstwind schwanken, so friedlich wie ein Sonnenfeuer in die Nacht hinaus. Ich seh ihn bei der Jause sitzend, sie genüsslich essend, meinen Jungen. Zeit, sich auch nur einmal umzudrehen. Die Zeit hat seine Schritte nur langsamer werden lassen, nicht sein erzählter Lenz der Geschichten von damals. Als er ein kleiner Bursche war, bracht's Christkind keine Skier, er weinte vor Fröhlichkeit für andere geblieben und mir denn je ihre Ängste und Sorgen zu verstehen. Ich glaub, die Zeit braucht Menschen wie dich mit Humor und Lebensfreude, auch wenn dein Gang schon müde ist, dein Blick ist doch sind die Freuden und die Sorgen der vergangenen Jahre, Geschichten, die man in seinem Gesicht lesen kann. Manch Kummer und manch Ärger sorgten für weiße Haare, und ganz gewiss hatten wir Kinder unseren Teil daran. Die Kinder sind nun auch schon alle aus dem Haus. Kinder mögen dich als ihren Opa und freuen sich mit dir am heutigen Feiertag. Die Jahreszeiten eines Lebens, seit manchem Wunsch in Erfüllung geht. Nun bleibt das sehnlichste Wunsch von uns allen mit dir noch viele Jahre.